በሚገርም ሁኔታ አሁን በ2013 ውስጥ ለሶስት ሳምንት በተደረገው የኢትዮጵያ የመከላከያ ሰራዊት ህግን ለማስከበር ባደረገው እንቅስቃሴ እና ሀገር በቀሉ የወያኔ ሰራዊት ሀገር በቀል ጠላቱ የወያኔ ሰራዊት ባደረገው እንቅስቃሴ በማይካድራ ትግራይ ውስጥ በምትገኝ ቦታ በጣም በሚገርምና በሚያሰቅቅ ሁኔታ ከስድስት መቶ በላይ የሆኑ የአማርኛ ቋንቋ ተናጋሪዎችን በመነጠል በአሰቃቂ ሁኔታ በመግደል በገጀራ በማረድ ሁላ አስከሬናቸውን ከሞቱ በኋላ እንኳ ለአራዊት ሰጥተው ነው የሄዱትና እንዲህ አይነት እንቅስቃሴዎች አድርገዋል አድርገዋል በጣም በሚዘገኙ ሁኔታ ይሄ የወያኔ እንቅስቃሴ በጣም በሚገርም ሁኔታ ያነጣጠረው የአማራው ህዝብ ላይ ነው። የአማራው ህዝብ በሁለት ምክንያቶች፣ አንዱ ገዢ አድርገው ወስደውታል። ሁለተኛው ደግሞ የአማራ ህዝብ እንደ ሌሎች ኢትዮጵያኖች በኢትዮጵያዊነት የማይደራደር እና በርከት ያለ የህዝብ ቁጥር ያለው በመሆኑ እሱን መምታት አለባቸው። በመጀመሪያ ደረጃ የእነሱን የዘር ፖለቲካ ለማራመድ ፕሮፌሰር ቴዎድሮስ ኪሮስ prominent scholar በመጽሐፉ ላይ Ethiopian Discourse በሚለው መጽሐፉ ላይ በጣም compact በሆነ መንገድ የወያኔ የዘር ፖለቲካ ሀሳባቸውን በጣም አስቀምጦታል እዚህ ጋር በእንግሊዝኛ ነው የጻፈው አነበዋለሁ The nationalism and internationalism of the late Meles Zenawi was used destructively to maintain the position of those in power. በጣም በሚገርም ሁኔታ በጣም compact ናት። በጣም ትርምትን ያለች ግን ጥልቅ የሆነ ሀሳብ የሚገልጽ ነገር ነው ፕሮፌሰር ኪሮስ ፕሮፌሰር ቴድሮስ ኪሮስ ያስቀመጠው። የመለስ ዜናዊ የዘር ፖለቲካ ወይም የቴፒልፍ የወያኔ የዘር ፖለቲካ በስልጣን ላይ እንዲቆዩ እስከጠቀማቸው ድረስ እንዲያገለግላቸው ከስልጣን ከተወገዱ ግን ኢትዮጵያን እንዲያፈርስ አድርገው የነደፉት የፖለቲካ ቀመር ነው ብሎ ያስቀምጣል። የፖለቲካ ስትራቴጂ ነው ብሎ ያስቀምጣል። ማይንድም እነሱን እስከጠቀመ በፖለቲካ፣ በኢኮኖሚ፣ በማህበራዊ፣ በ military እስከጠቀማቸው ድረስ እና የበላይነታቸውን እስካረጋገጠ ድረስ ስርዓቱ ይሰራል ለእነሱ። በአንጻሩ ግን እነሱ በአንድም ሆነ በሌላ መልኩ ሲወገዱ ያ ስርዓት ኢትዮጵያን እንዲያፈርስ አድርገው ነው ያዘጋጁት። በተመሳሳይ መልኩ ሌላ ስኮላር ሙሉቀን ገበየው በጻፈው አርቲክል ላይ የአርቲክሉ ርዕስ የኢትዮጵያን ላንጉጅ ቤዝድ ፌዴራሊዝም has failed in Ethiopia. The Ethio language based federalism has failed in Ethiopia. The position of the Ethiopia's ethnic federalism በሚል ጽሁፍ መጽሐፈው ላይ እዚህ ላይ እንደውም የተለያዩ የፖለቲካ አቀንቃኞች የመለስ ዜናዊን የዘር ፖለቲካ ስም ሰጥተውታል። እንደ ፊውዳሊዝም፣ ካፒታሊዝም እንደሚባል ስርዓትን እንደመገለጫ Zenawism ብለው ሰጥተውታል። ይህንን አክኖሎጅ አድርጎ ሙሉቀን ገበየው ይህን ስም አክኖሎጅ አድርጎ ነው የጻፈለት። Zenawism በቋንቋ ላይ የተመሰረተ በዘር ላይ የተመሰረተ የፖለቲካ መርህ በኢትዮጵያ ውስጥ መሰረታዊ ግድፈቶች አምጥቷል። አንደኛ በኢትዮጵያ ከተጀመረ ጀምሮ ከሰላሳ ዓመት በፊት ከተጀመረ ጀምሮ ስልጣን ይዘው ስርዓቱን ማካሄድ ከጀመሩ ጀምሮ ግጭት አምጥቷል፣ ጉዳት አስከትሏል፣ መፈናቀሎችንን ስደትን እንዲሁም የህይወት መጥፋትን አስከትሏል። በጣም ቆይቷል። በደኖ ላይ የተደረገ ነገር አለ። ለምሳሌ አርባ ጎጉ ላይ፣ መተክል፣ ወለጋ እንደገና ደግሞ የተለያዩ ቦታዎች በመተክል ውስጥ የተለያዩ ቦታዎች በቅርብ ጊዜም የተደረጉ በጣም አሳዛኝ የሆኑ ክስተቶች ነጥለው የአማርኛውን ቋንቋ ተናጋሪ ኢትዮጵያዊ massacring Nagarjuna. So ዴናዊዝም ይሄ የዘር ፖለቲካ ለኢትዮጵያ አልጠቀመም ነው የሚለው ሙሉቀን ገበየው አልጠቀመም። ይህን article የጻፈው September 17 2017 ነው። ለኢትዮጵያ ጎዳት እንጂ አልጠቀማትም። ህዝብን አባላ እንጂ ምንም ጥቅም አላመጣም እያለ የሚናገር scholar ነው። በተጨማሪ እንደውም ተጨማሪ ሀሳብ ያመጣል ይሄኛው scholar የመለስ ዜናዊ ፍልስፍና ወይም የፖለቲካ ቀመር ችግሩ ለአፍሪካ ዩኒየን ለሚባለው ድርጅት ነው። የአፍሪካ ዩኒየን በ colonialism ጊዜ ያለውን boundary ህዝቦች፣ አገሮች ተስማምተው እንዲጠብቁትና እንዲኖሩበት ፈቅዷል። የ colonialism boundary የመለስ ዜናዊ ደግሞ የዘር ፖለቲካ ቀማር ህብረተሰብን በትናንሽ group mentality እንዲበጣጠስ የሚያደርግ ነው የሚያደርግ ነው። በቅርቡ ጊዜ እንደውም ይሄ አንቀጽ ሰላሳ ዘጠኝ ላይ ያለው የተወሰነ ሀሳብ የራስን እድል በራስ የመወሰን እስከ መገንጠል ድረስ የሚለው ነገር ጥልቅ የሆነ የመበጣጠስን፣ የመከፋፈልን፣ የመፍረስን ነገር የሚያመጣ ሀሳብ ነው። እንደ ነቀዝ ነቀዝ ብዙ ጊዜ የሲዱን ውስጡን ቦርቡራ ሲሉን እንዲህ ነካስት አድርገው አመድ ነው የሚሆነው። እንደዚህ ህብረተሰብን ሊበጣጥስ የሚችል ፍልስፍና ነው። ለምሳሌ ሳውት ሱዳንና ኖርት ሱዳን የቅርብ ጊዜ ውጤት ነው። ሩዋንዳ ላይ የተከሰተው የዘር ጭፍጨፋ የመከፋፈል የዘር ፖለቲካ ውጤት ነው። በሲሪያ ላይ፣ በኢራቅ ላይ ኔፓል የሚባል ቦታ ውስጥም እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ። former ዩጎዝላቪያ፣ ፓኪስታን የዘር ፖለቲካዎች አሉ። እስካሁን ግን የዘር ፖለቲካ ለህብረተሰብ አልጠቀመውም ነው እያለ ያለው ይሄ scholar። የወያኔ ዓላማ ህዝብን በሰላማዊ መንገድ መምራት አይደለም። በዲሞክራሲ መልኩ ህዝብ መምራት ፍላጎት የላቸው። በተቃራኒው ህዝብ በህዝብ ላይ ወገን በወገን ላይ እንዲነሳ በማድረግ በዚህ መካከል እነሱ ምን ሆነው ይገኛሉ? አስታራቂ፣ ከሳሽ፣ ፈራጅ ሆነው ይመጣሉ። የሚገርመው ወያኔ ሲጀመር ጀምሮ even 17 ዓመት ጫካ ያለ ራሱ በትግራይ ላይ scenario ይፈጥሩና በምክንያት አስደግፈው ሌላውን ለመክሰስ የነበረውን መንግስት በመክሰስ በ international acceptance ያደርጉ ነበር። እንደ same ወይ በተመሳሳይ መልኩ ስልጣን ከያዙ ጀምሮ scenario ዎችን ይፈጥራሉ። እነዚህ ሁኔታዎችን ይፈጥራሉ በየቦታው ሁኔታዎችን ይፈጥሩና በዛ በፈጠሩ ሁኔታ ለሚመጡ ችግሮች እነሱ ፖሊስ፣ እነሱ ፕሮሲኪተሮች እነሱ ጃጆች እንደሆኑ አድርገው ራሳቸውን ነው የሚያቀርቡት። ምክንያቱም ስልጣኑን መቶ percent ተከታትለውታል። በፖለቲካው፣ በኢኮኖሚው፣ በ military ው እና ማህበራዊ በሙሉ ከጫፍ እስከ ጫፍ እነሱ ተቆጣጥረው ስለነበረ ይህም በማድረግ በዚህ መካከል ለሀያ ሰባት ዓመት የኢትዮጵያን ህዝብ ሲያደናግሩ ሲጨቁኑ ሲያጭበረብሩት ሲያታልሉት ህይወቱን ሲቀጥፉት ሲገሉት ሲያሳድዱት ቆይተዋል። በተለይ ደግሞ የአማርኛ ተናጋሪ ኢትዮጵያውያኖችን በጣም በሚገርም ሁኔታ አሰቃይቷቸዋል። ያታለሉትና ያጭበረበሩት የኢትዮጵያን ሕዝብ ብቻ አይደለም፣ የዓለምን ፖለቲከኞችም አታለዋል። ምክንያቱም ስልጣን ሙሉ ተቆጣጥረዋል። ሚስጥሮች መደበቅ ይችላሉ። ያንን በማድረግ የዓለምን የዓለምን ፖለቲከኞች ሲዋሹ ቀድመዋል። በሌላ በኩል የወያኔ ሊቃናት ትግራይ ትንሽ ስቴት ነው። በውስጧ ደግሞ ያሉት ወደ ስድስት ሰባት ሚሊዮን የሚሆኑ ህዝቦች ናቸው። እነሱ ከነዚህ ህዝብ አብራክ ወጥተው የመቶ ከመቶ ሚሊዮን በላይ የሆነውን የኢትዮጵያን ክፍል ለመምራት ለመምራት አንድ እና አንድ ስትራቴጂ ነው ያላቸው። እሱም ህዝቡን በዘር በመከፋፈል ህዝቡን በማጋጨት ከህብረት ይልቅ መለያየትን ከአንድነት ይልቅ ልዩነትን በማጉላት ይህን ስትራቴጂ በመጠቀም እና በመጠቀም ብቻ የራሳቸውን ህልውና የሚያቆዩት በዚህ መንገድ ነው። ይሄ የነሱ አማራጭ የነሱ ራሳቸውን ሊያቆዩ የሚችሉበት አማራጭ በተጨማሪ በፈጠሩት የክልላዊ መንግስቶች ውስጥ ያሰመሩት ሀሳባዊ መስመር አለ። በእነዚህ ክልላዊ መንግስቶች ውስጥ ደግሞ ያስቀመጧቸው ጋሻ ጃግሬዎች አሉ። እነዚህ ጋሻ ጃግሬዎች የሚያራምዱት የወያኔንና የወያኔን ፖሊሲ ብቻ ነው። በየትኛውም መልኩ የተቀመጡት በወያኔ ዘመን የተቀመጡት የፖለቲካ ሊቃናት ሊያራምዱ የሚችሉት እና የወያኔን የዘር ፖለቲካ ብቻ ነው። ይህንን ይህንን ይህንን ስትራቴጂ ተግባራዊ ሲያደርጉ መቶ percent ስልጣናቸውን በመጠቀም በመርህ ደረጃ በሁሉም የሀገሪቱ ክልላዊ መንግስታት መንግስታት ላይ ተግባራዊ ያደርገውታል። አሁን ጥያቄው ለምንድን ነው የዚህ አይነት ስትራቴጂ የወያኔ ልኡካኖች የተጠቀሙት? የመከፋፈል ስትራቴጂ ተጀምሮ እስኪችል ድረስ የመከፋፈል ስትራቴጂ ለምን ተጠቀሙ ነው። ማንም ሰው እንደው common sense የሚረዳ ሰው ይህን ዘዴ ይህንን አሁን እነሱ እያራመዱት ያለውን የነበረውን የፖለቲካ ስትራቴጂ ለምን የሚለውን መመለስ የሚያቅት አይመስለኝም። ለወያኔ የኢትዮጵያን ህዝብ በአንድነት አዋህዶ አጣምሮ unified አድርጎ መምራት ለዜናዊዝም ለዘር ፖለቲካ ውድቀት መሆኑን ጠንቅቀው እነሱ ህልውናቸው ሊረጋገጥ የሚችለው በአንድና በአንድ መንገድ ብቻ ነው፣ ህዝብን በመከፋፈል ትናንሽ በግሩፕ ሜንታሊቲ ትናንሽ የሆኑ state ኦችን በመፍጠር እነሱ በዚህ መካከል ህዝቡ ሲባላ፣ ሲጋጭ፣ ሲፋጭ፣ ሲጋደል፣ ሲሰደድ እነሱ ምን ይሆናሉ? በዛ ህዝብ ላይ መቶ percent absolute ስልጣን ይኖራቸዋል ማለት ነው። በዚህ ምክንያት ነው እነሱ ራሳቸውን ህልውና ሊያቆዩ የሚችሉት። ለምሳሌ ኢትዮጵያ ከሰማንያ በላይ ብሔረሰቦች አሏት። በቋንቋ፣ በባህል፣ እና በተለያዩ ዘዴዎች ከሶስት ሺህ ዓመት በላይ አብራ የኖረች ሀገር ናት። ይሄ አብሮ መኖር የሚለው ሀሳብ አብሮ በልዩነት አንድ ሆኖ ለመኖር ምቹ ሁኔታቸውን የሚፈጥረውን ሀሳብ እነሱ ባስቀመጡት ታሪክን ባዛቡበት የፖለቲካ ቀመር ህዝቡን በመከፋፈል በመከፋፈል በመለያየት መምራት ነው የሚፈልጉት። ይሄ የነሱ የፖለቲካ ቀመር ቀላል መልስ ያለው ነው። divide and rule divide and rule። ይህን ካላደረጉ የእነሱ ፍልስፍና ይወድቃል። የእነሱ ፍልስፍና የእነሱ የፖለቲካ አካማሽ ዋጋ አይኖረው። እነሱ የሚፈልጉት ምንድን ነው? በአመት በዓል ምድር እንደሚታረድ በሬ የኢትዮጵያን ህዝብ እና ሀገሩን እንደ ቅርጫ እንደሚከፋፈል ስጋ በታት ነው ነጣት ነው ሌላ እነሱ የሚፈልጉት አይነት ስርዓተ መንግስት መፍጠር ነው የሞከሩት። ከዚሁ ቀጥዬ ደግሞ የሚቀጥለውን ሁለተኛውን ፓርት ተመልሼ እመጣለሁ። ጠብቁኝ እንግዲህ እናንተም በትዕግስት